quieren planear un mundo que siempre han querido veces quiero escapar de acá Egoísmo que atormenta mi silencio Simulando el sufrimiento y sepultando mis anhelos Y si es verdad que la esperanza muera hasta el final Un sigo erguido, estoy dispuesto a enfrentar mi realidad Un día más es un día menos Puedo estar dispuesto a todo por ahorrarme este momento Quiero dormir y despertar, creer que nunca estuve aquí Olvidar todos los motivos que me llevaron hacia el fin